Jeśli samodzielnie załatwiasz noclegi na wyjazdy, to potrzebujesz znać booking.com. Moim zdaniem to najskuteczniejszy sposób znalezienia miejsca do spania. Działa prosto, szybko i daje to, czego potrzebuje. Wpisuję miasto, datę, liczbę osób i szukam. Na przykład niedrogi, bardzo dobrze oceniany, w centrum miasta. Potem porządkuję według ceny, i szukam obiektu, który mi wpadnie w oko. Jak się zdecydowałem, to wybieram pokój i rezerwuję. Po wpisaniu danych albo po zalogowaniu się potwierdzam rezerwację. No I temat mam zamknięty w ciągu jednej minuty. Potwierdzenie dostaję mailem, który przyda się, jak już będę na miejscu. Jeśli zmienią się moje plany, to mogę łatwo i zwykle za darmo odwołać rezerwację. zatem przy kolejnej podróży w kraju lub na świecie wejdź na www.booking.com i znajdź miejsce do spania.